Kimliğin yok dedim. Olsun. Yüzün yok dedim. Olsun. Varımı, yoğumu, her şeyimi vatana feda et. Tümü, et Ben bu yola girdim. Devir işte hepsini tek tek çıktım. Sayayım mı? Tombalacı men. Lasya, Hüsreva, Esterenec, Kılıç, Karahan. İskender Büyük vardı. İskender Büyük. Ben gömdüklerimden üst değil mezarlık yapsaydım. Şimdiye Karaca Ahmet dolmuştum. Kısacaksın. Bu ne? köpek. Sürüye kurt getirdi. Aslan amca, aslan amca, aslan amca. Aslan amca. senden. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben tehdit etmem. Pişman ederim. yok derim. Olsun. Yüzün yok derim. Olsun. Varımı, doğumu, her şeyimi vatana feda ettim. Tümü etmedim. Ben bu yola girdim. Devlet işlettim hepsini tek tek çıktım. Sayayım mı? Tombalacı men. Lasya, Üsreva, Testere Kılıç, Karahan. İskender Büyük vardı. İskender Büyük. Ben gömdüklerimden üst değil mezarlık yapsaydım Şimdiye Karaca Ahmet dolmuştum yapıyorsun sen Hasan? Bu ne? Kötü köpek sürüye kurt getirdi. Aslan amca, aslan amca, aslan amca. Ne yapıyordun aslan? Namusunu temizliyorum aslan amca. Miranda. Hüzün yok dedi. Olsun. Varımı, yoğumu, her şeyimi vatana feda et. Şimdi etmedi. Ben bu yola girdim. Devir işte. Hepsini tek tek çektim. Sayayım mı? Tombalacı men. Lasya, Hüsreva, Destere Kılıç, Karahan. İskender Büyük vardı. İskender Büyük. Ben gömdüklerimden üst değil mezarlık yapsaydım. Şimdiye Karaca Ahmet dolmuştum. よっしゃさん benden. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben tehdit etmem. Pişman ederim. Kimliğin yok dedim. Olsun. Yüzün yok dedim. Olsun. Varımı, yoğumu, her şeyimi vatana feda ettim. Kimi? Etmedi. Ben bu yola girdim. Evet işte hepsini tek tek çıktım. Sayayım mı? Tombalacı men. Lasya, Hüsreva, Destere Necmi, Kılıç, Karahan. İskender Büyük vardı. İskender Büyük. Ben gömdüklerimden üst değil mezarlık yapsaydım Şimdiye Karaca Ahmet dolmuştum yapıyorsun sen aslan? Bu ne? Kötü köpek. Sürüye kurt getirdi. Aslan amca, aslan amca, aslan amca. Aslan amca. senden. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben tehdit etmem. Pişman ederim. Sözün yok dedi. Olsun. Varımı, yoğumu, her şeyimi vatana feda et. Tümü etmedi. Ben bu yola girdim. Devir işlettim hepsini tek tek çıktım. Sayayım mı? Tombalacı men, Lasya, Hüsreva, Estere Necmi, Kılıç, Kara